Я бы хотела обратиться к Марьяне Ро и спросить у нее, почему она высказывает все в таком негативе, с матом, а какой-то пародии, ведь у нее было очень много пародий. Просто она должна понять то, что своим вот этим вот негативом, матом она показывает все дно Ютуба. И обсуждает меня, осуждает меня и обсуждает. А, что какая я такая сякая. Я же про нее ничего не говорю, то, что она поднялась за счет Ивангая, давалась 14 лет за пиар. Тоже столько и слухов всего было. Я же ничего не говорю, это ее личное, ради бога. Но ну, хоть, ну, хочет высказать свое мнение, ну, выскажи его нормально. Зачем вот в матом, вот это вот все это? ты девочка, которая снимает какие-то мимимишные видео на своем канале, да, там, ой, мое утро, я такая, да, и... А потом такое просто мат, и тебя смотрят девочки также 10-11 лет, и ты вот так вот выражаешься матом, и вообще